Illicit es la marca número uno en ventas de coloración en Chile, preferida por miles de mujeres que lo único que quieren es buscar un resultado así, perfecto. Yo, por ejemplo, uso el 67. Me encanta este color chocolate. Creo que me queda muy bien. Illicit descubre el poder de tu pelo.